hi ha alternatives econòmiques a les polítiques neoliberals que ens han portat fins la crisi actual, que és possible tenir una altra economia més innovadora i més sostenible socialment i ambientalment, que és possible tenir una economia més plural a Barcelona, amb un sector públic reforçat, amb un sector eh, mercantil que sigui responsable i, sobretot, amb un sector d'economia social i solidària que no estigui basat en la lògica de l'especulació, sinó en la lògica de la cooperació i de la defensa del bé comú.